Dzień dobry, dzisiaj wam wita, dzisiaj wam, was witam na Mekinie. Wilenos. Wpisujecie stronkę wilenosmt2.pl filmik taki i wiecie, tam różne takie rzeczy, jak to każdy robi. O, oj, wylogowałem się kurczę. Dobra, dzisiaj zapowiadam fajny dzień z tym filmikiem, bo to będzie ponieważ wasz sen tak jakby. Więc popatrzcie, który ma postać 150 minut. Widzicie jak dużo nabijałem. Więc wy możecie na nim dać, ale jak chcecie, nie chcecie długo nabijać, no to nie dajcie. Czekajcie, bo ja tu zobaczę, czy mogę zrobić gildię. Bo jak mogę zrobić gildię, no to... O, 30 mogę. Patrzcie. Widzicie, priorytemy nazwa. Więc zawsze patrzcie. Kogoś tu zapraszam do gildii, do przyjaciół i go mam. I tego na przykład, to patrzcie, mam go w gildii może, a nie, nie mam. Ja się nie znam na innych tak dobrze wiecie. Ja dopiero y, wczoraj zacząłem grać na tym metinie, tylko mój kolega mnie podekpił trochę tak. Mój buf, znaczy mój kolega buf i więc dlatego on takie level. Wy też możecie mieć. Mówię wam, mówię możecie mieć go. Tylko piszcie wilanostęp2.pl i tam jest filmik taki, YouTube się wyświetla y, i level 2 225 tam na, filmik taki drugi i tam już macie y, tą stronę naciskacie w dół, gdzie po y, filmiku i wam wiecie no to chyba dzisiaj na tyle, ale nie To pogramy sobie. Tylko popatrzcie, jaki on jest trudny. Patrzcie, jaki mam EQ. Widzicie? Po prostu do bani. A patrzcie, jaki teleport stary. Mm, nie, chcieć, nie chcielibyście mieć takiego, tak? Współczuję wam. No, to... go z gościem pisałam, że nagrywam. No bo gościu, wiecie, pisał do mnie, wyzwał mnie na pojedynek, no to ja mu nic nie pisałem, tylko chyba nie napisałem. No, napisałem nie. No po prostu to jest Metin, taka gra fajna. Jeszcze jest taki inny Metin wpisujecie Metin, tam jest taki Metin 2, naciskacie sobie stronki, popatrzycie jakie też Metin 2 jest taki PL, ściągacie sobie go, zakładacie konto, no i musicie jeszcze tam wysłać swój e-mail i, i mm, jakie hasło i, i czekajcie, gościu odpisze. ciężko się napisze, bo napisał czemu, a ja, bo nagrywam filmik, wiecie, jak ktoś nagrywa filmik, no to musi powiedzieć prawdę, bo jak ktoś nagrywa, no wiecie, to ja idę ekspić, zobaczycie przy okazji, jaki to jest Martin, trudny trochę, patrzcie, mapę, część pierwsza, naciskacie, i to dolina, czyli kontynuuj, i teleportujecie się tak jakby do innego miejsca. I jesteście w tym. Tylko mówię wam, że tu możecie dodać. Bo jak może dodniecie, bo musi... Będziecie mo mogli dednąć, bo jak nie macie takiego dobrego eku, czyli o tych rzeczy, o tych... o wtedy będziecie bez nich dadać, więc musicie je mieć. Musicie sobie ulepszyć, znaczy trochę dobrze, jak ktoś nie umie, no to zapytajcie mnie, jak się robi, na co, na inteligencję, czy na y, ten y, PZ, bo ja wiem, nie trochę, a jak ktoś wie, to nie musi mnie się pytać, ok? Dobra, no to ekspin, patrzcie. widzicie jak tu leci jak więc musimy pójść dalej tam na orki. To się nazywają orki. Widzicie jak piszą czy nie? Piszę? Nie chyba. Dobra, to expima nie będę gadał. Patrzcie, klucz. Złoty klucz, widzicie? To może wam dopnąć a te amulety też, amulety orka plus i nie plus. I jeszcze gdy ptue. I jeszcze takie. O, tylko mam to nie topnie. Tylko gdyptue. Więc mówię wam. Ten filmik będzie na dziś skończony zaraz. Za 10, za 2 minuty, czy tam 3. Więc uważnie się będę patrzył, ale to jest na Martina. Mówię wam, Martin jest fajny. Mam gildię Pro Itemy. Przyłączę do Was. Podajcie nazwę, nasubskrybujcie, napiszcie do mnie na filmiku. Ja w każdej chwili mogę chyba być na, być na YouTube, więc piszcie do mnie, jak się robi y, y gildie, jak się robi itemy, jak się robi dobre kół, na co się robi. Wszystko możecie się o mnie pytać, ale wróć nie wszystko bo ja czegoś, może nie wiem, ok? Dobra, za minutę kończymy, ok? No, o ósmej jakby, znaczy nie, no, takie. Dobra, dzisiaj to zaraz będzie na koniec, tak? Bo teraz wam pokażę. Te kuleczki to exp, to żółte, to wchodzi w te kuleczki exp, ile masz. Więc grajcie na tym Martinie. On jest fajny po prostu. Możecie na nim grać co dzień. Co dzień, z rana. Jak macie na którąś do szkoły na później, trochę nie na ósmą. I na nim się fajnie nabija, ale nie tak szybko, 44, bo mówię wam, ja go nabijałem z takim bufem moim. Wiecie, no, wiecie kto to buf? Taki, co może dawać takie coś buf. Jeszcze jest tu ninja i sura. No, jest ninja, sura i szaman. I wojownik. Ja jestem wojownikiem, jak widzicie, za te u wojownika ma masz takie czady, u każdego inne. No dobra, kończymy. Pa!